idejére jár. Na és hát eh, vannak így különböző méretű. Eh, ez egy ilyen samottábla, itt lehet a nagyobb tárgyakat forrasztani. Én világéletemben ötös szerettem volna lenni, de a kisképzőben nem indult szak. És akkor beraktak a grafikusok mellé, grafikusok festők mellé, gyémánt, a Lakner, a Kóka, ebbe az osztályba, el, elég erős osztály volt, tanultunk rajzolni, de a kézőre nem vettek föl, szerencsére, a, miután a rajzaimat összetéptem, rajzoltam egy pár rajzot, amit a borsosnak megmutattak, és, és ennek alapján fölvett ötvösnek, mivel ott indult ötvös szak. És akkor elkezdtünk bejárni ötös műhelybe, mert az rajz és a mintázáson kívül igen erős volt a szakmai képzés. Én ennek nagyon örültem, mert viszonylag apám útján, aki ötös ékszerész volt, elég bizonyos dolgokban járatos voltam, és nagyon örültem, hogy egy ilyen erős szakmai képzés lett, ami, ami egy, e, e, megdöbbentett, ami bejött egy ember, és azt mondta, hogy vegyünk egyes-kettes ecsetet, okkert, sárgát, vöröset, gombfestéket, és akkor nem tudtuk, hogy mi lesz az, hát azt mondja, a műszaki rajznak a széle az ilyen girlandájó, hogy az ilyen szép plastikus legyen, aztán jön a műszaki rajz. Hát amikor bejött a mester, akkor én így elpanaszoltam neki, hogy volt már tapasztalatom, hogy egy rajz után nem tudták megcsinálni. Azt mondja, nem tudjuk azt megcsinálni. Mondtam a mesternek, hogy én előbb megcsinálnám készre a tárgyat, és utána ha azt kell valakinek sokszorosítani, akkor csinálok róla a műszaki rajzot, de nekem nem mondja senki azt, hogy nem lehet megcsinálni a józan paraszti ész, és a mester azt mondta, hogy igaza van. Onnan kezdve ez, ez a műszaki rajzos megoldás ez kiesett, és onnan kezdve tudtunk dolgozni olyan formában, hogy a műhelybe először is megengedte, hogy délután is benn legyünk. Elkezdtünk egy munkát, azt nem lehet 12-kor abba hagyni. Olyan hangulat volt ott. Ott ányan voltunk, dolgoztunk. Az asztalon egyszerre volt három-négy munka. És akkor bejött, és akkor megnézte, bólintott, vagy nem. Egyszerre csináltam egy, egy olyan méretű vörös rész tálcát. A textúrázás olyan volt, mint valami vízfelület Beledomborítottam két halat, de az indigo elcsúszott, és egésznek a tengelyéhez képest a, aki ferde volt. Bejött a mester, így ránézett, és így tett ferdén három-négy lépést, ezzel ábrázolta, hogy ő is észrevette, hogy az az egész ferde. Olyan módszere volt a korrigálásban, a mintázásnál is, ugye Illés volt, meg ő hogy mondjam, olyan érzés volt látni egy embert, ahogy dolgozik, hogy ő, ő mikor odamentünk és körbeálltuk, ő nem hagyta abba, hanem csinálta. Hogy, hogy mondjam, ez olyan erőt adott, egyszerre, mondom, három-négy munkán dolgoztunk, megengedte, hogy pályázaton részt vegyünk, hát így vettem részt ezen a brüsszeli világkiállításon, ott megnyertem egy pályázatot, így kerültek ki oda a munkáim. Aztán, hát jött 56. Szaladgáltunk ki a kollégiumban, mert akkor már kiköltözött a fele, a oktatás kín volt Zugligetbe, a műhely még itt így lehetetlen helyzetekbe kerültem, mert ugye az ösztöndíjat muszáj volt fővenni, meg különben éhen halunk. Egy alkalommal összefutottunk, jött lefelé a lépcsőn, a a vállára volt dobva, csak annyit mondott, hogy fiúk vigyázzanak, ne keveredjenek bele olyasmibe, magukra szükség lesz készül. Hát, eh, hogy mondjam, lelkesedésig szerettem én a mestert. A fiúkból a szerszámok, most már hál' Istennek mindenféle szerszám megvan hozzá, ami, ami szükséges ehhez az egész, az ékszerkészítéstől egészen a nagyméretű dolgokig, azt itt meg tudjuk csinálni. Nem lehetett kapni ilyen kis rövid kanyarolót, ólót, hát vékonyabb lemezekre. És akkor megcsináltam ezt az ólót, és remekül bevált. Saját gyártmány. Ez volt az első ilyen munkám, még a fényképen a Borsosnak fönn van a falon egy munkája, a, akkor nyílt meg az Ibusz ott a jégbüfével sarkon, és oda készített négy madarat, és a műhelyben fönn van a falon, és a, <laughs> a, a félkész munkám ott volt. Utána a domborítás, hát az a csúcs, azt nagyon szerettem, hát ezt a szerzott állat is múzeumban megkaptam ezt a Szádvi cégnek azt a kivonatolt formáját, ami csak ilyen kis részletfotók vannak róla, abból állítottam össze, és hát az ötőség meg a tűz. Hát ott van az eredeti szeuzottál, ami ugye megsérült, meleget kapott, és a a nielló beleégett az anyagba. Hát itt a nielót azt ugye ebben a helységben nem lehet gyakorolni, mert az egy veszélyes, hogy mondjam, a, a kén, az ón, és ez így melegítve, olyan büdös izé, hogy az ember nem már ki. Ezért a domborított megoldást használtam, szóval ez csak külső jeleiben a szeuzótál technikájában nem, mert ez csak ezüstbe lehet ezt a niellót csinálni, bár a habkövem az meg lett volna hozzá, de akkor már olyan hamisítás jellege van, úgyhogy nem. Ez így képileg azonos milliméterre, azt hiszem négy vagy öt golyóval <laughs> több van, vagy kevesebb, már nem emlékszem rá. Diploma után, hát ott álltunk, hogy ugye létezett ez az iparművészeti vállalat, ő mondta, hogy ő fiatal korában csinált ilyen bilincs karkötőket, hogy fiúk, próbáljanak ilyeneket csinálni, ezt el tudják adni. Próbálják megtanulni, megtalálni az anyagnak a szépségét, hogy mit lehet csinálni vasból, mit lehet csinálni a rézzel, hogyan tudják azt alakítani úgy, hogy, hogy annak értéket állíts, abból értéket állítsanak elő, és azokat próbálják meg eladni. Azóta is állítom, hogy ez egy nagyon jó tanács volt.